Ну і нам інлав привезли. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворога! Ну, це воно. Нарешті нагадять прийшла допомога. Допомога. Так що можете залазити на вас і поховання. Да-да. Ось, пацани, їбаште їх. Ой, красотулечка. Слава Україні! Героям слава! Бармалеї. Welcome to hell. Ну, знаєте, в нас навіть самий маленький населений пункт буде обробляти. У нас усе є. Усе. Чекай. Антиколорадська підготовка.